Я Лил Фидос оғӯшим кун сахтарак ё хирон дидорай ту мехости рафтан оғӯшим кун сахтарак ё хирон дидорай ё хирон дидорай Kuibeş Records монен магирья кӕным у набина ашкома гӕноҳ ма найёфту рафту баҳона кадаг рашкома худоё ба рафтаныш ғамоша бар азоб нате у рафта гайбари ты хотираша быгидарте у азоба надидай фақат хӯрсан быд қатима мазори ишқи касе у безора я ишқи ма майли тоқат мекӕным ба иқа ғаму дардод ма ба ҷои ту гап мезанам ба суратот ту рафти масух набинам ҳардашона и дил ма бикам парто худ тира дар дил намона ӯ қаорзу ки ҷошид наистоди ти да гапат гуфти мемрим барои ти намекунам хиёнатат ина диди ҳаёта ти рафти ма то қайм ба ғами таги дом да бугу охи ма то кайм гоҳе сироғи маву гоҳе сироғи дигари ма ҳайрон кинҷи хона ақлу ҳушма ту мебарӣ кӯ гап за ӯ ки Tartarak y Ojirondi